Arkadaşlar bugün sizlerle çöp adamı maceralarını oynayacağız. Evet. Ben bir de ben Evet. Bir de bir de çılgın kızın maceralarını çekmiştim. Evet. İşte oydu. Onu da izleyebilirsiniz. Şuradaki çıkan videoya tıklarsanız izleyebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. O süper smash efekti. Çok severim ben oyunu birkaç bölümüne çekmiştim. Şimdi başlıyoruz. Felix'in Complexion yani çöp adamı maceraları. Neyse yapalım ne yapalım? Play the dead. <laughs> Ölü harik. Adam İngilizce, adam Almanca konuşuyor. Bir de diye ses çıktı. Nece konuşuyorsun sen birader? Aha ben attılar. Fail oldu. Take the Aha ittim. Wow. Oo kaçamazsın diyor. Sonic ayakkabıları. Sonic olalım. Bu biraz saçma oldu. Neyse. Bir dahakini deneyelim. Hmm. Vuruş. apustik diye bir şey var. Oo kombo yapıyoruz. Oo Matrix bıyıklı bir adam. Hey dur diyor. İtem. Hayalet mi? Aha. Hayalet oldum. Bu ses de ne diyor? Aha asansöre binmiş. Yes, Graham. O Henry. Adı Henry'miş. Kaçtı. Taking a hunt, he you can escape me. Taking a match, he you can escape me. Diyor. Ben şu tarafa bir gitmek istedim. Evet. Burası karanlık. Aha. Oh, Five Nights at Freddy's'teki Freddy Fazbear. Çok komik. Korktum. <laughs> Ay çok komik. Tamam yeter yeter. Şimdi kılıççıya gidelim. Evet. Bleach time. Kravolu yendi. Tam göğsüne fırlattı. O Bleach'teki efekt galiba. Evet. Hadi gitme vakti. Pekala. Ne kullanmalıyız? Bunu kullanalım be. Kamyon gitti. Wow, action time. Bu oyunda bayağı çözdüm ha. Ben çok zekiyim herhalde. Evet matematiğim çok fazla. Ne? Bulayım. Fail. Adam hemen bize ateş etti. <laughs> görüşürüz. Olmadı. Bizi vurdular. Headshot çektiler bize. Neyse. Başka bir şey değil. Al bakalım. buz geldi. Eyvah. Aha Bu adam Meksikalı. Ne kullanmamız lazım? Teslim olalım. Evet, bizi buraya hapsettiler. Maksimumca horror. Karan. What Star'mış. Ah Kirby. Tekrar hattı gittik. İsterseniz bunun önceki oyunlarını da çekebiliriz. Çekebilirim. Çoğu veki değilim ben. Bakalım neler var Bekleyelim biraz. All right, everyone back to work. I will not forget kurt kurtulduk galiba. Evet kurtulduk. Gerçekten kurtulduk. Prefix'te imtire diye bir kişi yapmış. Murkus Bey'i bir de baş müzikler de var evet. Thanks for playing. Evet güzel bir son yaptık. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video kısaydı. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şuradaki çıkan videoya tıklarsanız önceki korkunç kızın maceralarına gidebilirsiniz. Hadi hepinizi seviyorum. Bay bay.